First Blood. Double kill. Nggak ngelentung. Di sini? Hmm? film film satu nih yang kayak gini. Hmm? Film satu. Apa? MP5. MP40. First Blood. uma coisinha. लोग डैमेज करो आप लोग नाम Hilap dulu. यहाँ पे ये लकड़ो ट्रिपल किल अरे भाई मारो इसको एक ही लोग है यार एक ही है एक ही बंदा रिवाइव कर रिवाइव अरे यार रिवाइव करना चाहिए था यार बॉम्ब है कनेक्ट नेट दूसरी साइड से जाओ दूसरी साइड से अंदर से जाओ अंदर से अरे क्या बाहर जा रहा है ये मार मार उसको उसको मार ना फिर मार मेरी क्लास का जब ऐसे ही खेले ऐसे ही खेले सभी लोग nomor kelasnya hmm, dan aku satu open mic-nya ih eh, Okay. Apa? Naiklah ni. Double kill. Double kill. Astaga. Bunny? Apa? First blood. यार एक गन दो यार एक गन दो एक गन दो एक एक गन दो ना यार सट गन दो First Blood. ਤਾਰਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਚੰਦਰ ਨਾਗਰ ਨਹੀਂ जीरो आ रहा हो तुम आप पॉड मार सकते हैं बाकी आजा अब जीरो ना रहे हो तो नहीं एक में स्टार्ट ही हो तो ठीक अरे हेलो रूही सरपंच सर इसको तुम कितने से हरा सकते हो विक्रम को सात एक या दो जीरो से नहीं हरा सकते अरे आधा आधा आधा सात छः होगा सात हेलो दीदी हेलो दीदी ऑन लोड पे नहीं रुपया हज़ार रुपये मार्च पे चले चलो अरे ऑब्जर्व तो मेरा हेलो हाँ ऑब्जर्वेटरी भी सही है ना हाँ, नुबड़ा चल सही है उतार दिया तो तो हम्म। हेलो दीदी हाँ कस्टम बना लो तुम्हारे पास बहुत कस्टम है बना लो एक हेलो कस्टम हाँ। बना ले हाँ हाँ लग रही है नहीं अरे कस्टम बना लो है ही नहीं हमारे तो तुम्हारे पास सिस्टम है जिसके पास कस्टम नहीं वो नोबड़ा हाँ तुम मेरे पास तो तीन कस्टम बना लो कस्टम में तो सिर्फ आजाद खेलूंगा गेम उसी के बाद कभी नहीं खेल पाऊंगा रख दूं रख दूं अबे तो हम दूं ये पकड़ तो तेरा भाई हेलो दीदी कस्टम बना लो मरू है ना मरू wonderful tree. होवे तेरे रे रे होवे नोबड़ी चल नोबड़ी चल दफा हो दफा हो जिंदगी से मेरे लड़े किया मुक्के छोड़ा दूंगा आई बच्ची क्या तो मेडिकेट ना दे रहा तू तो दे दे मेरी पर्ची मैंने गिराई है तो, तो-, तो आ गई तो हमारा एक प्रो बंदा मर गया वो प्रो मर गया एक जना हमारा एक प्रो बंदा मर गया यार so sad very very sad अरे मॉन्स्टर कहाँ पे चला गया अच्छा अच्छा, अच्छा ऊपर चला गया क्या वो सच में ऊपर चला था Boom! Ooh. Thank you. भाई मेरे को दे दो दो मेडिकेट दे दो भाई मेरे पास नहीं है भाई मेडिकेट दे दे भाई भाई मेडिकेट दे दे मेडिकेट मेडिकेट दे दे ना वो आपको गोल्ड नो का भाई मेडिकेट मत करो नहीं पूछो तो कान छोटा तो बच्चा हेलो भाई एक नंबर मेडिकेट दे दे तो आवाज आवाज नहीं रहा शायद कानून और खेड़ी रूम से हुआ तब नहीं पूछे तो हो तो बता दे छोड़ो का नहीं कैसे देख लो पीसीडी हो तो हो तो भी नहीं कदर बैठ के तो देख लो तेरे तो। मेहनत की थी तब मानो इतनी क्या एक नाम से लिख लो ऐसा दो हो तो हाँ तो दो किलो दो किलो है दो किलो तो लो यार अरे माँ गेम चल रही है नेट चल रही है मिनट बस तो है यो दो किलो क्यों पाँच किलो को नहीं तीन किलो आए दो किलो बच्चों ने सौ रुपये लगाने पड़ते लगा कहीं है हेलो हेलो नंबर एक रिहाय कर दो भाई हेलो कोरोना भाई आप रिवाइव कर दो भाई प्लीज भाई रिवाइव कर दो हमको भाई डॉक्टर मुझे फटाफट रिवाइव कर भाई अभी गया नहीं है आपको किया था भाई प्लीज अरे हाउ तो देख लो भाई अभी गया नहीं है भाई तो मतलब पसंद करती रही अनाटा की टोपली में अरे भाई इनका सोच रहा है तू भी कर बच्ची ले हाँ, हम्म। अब पीछे का मोटर बेरिंग खराब होगा तो आज कहीं अब बेहाल सुधरे खिलाया ना बेहाल बैठाओ नहीं हाँ, बटे खिलाया बेरिंग अब सुधरी है अब आज चलाओ और आज लाइट है सब चलाए रात में रे कुत्ते रे कुत्ते रे नहीं सुनी चाहिए रे भी क्या कर रहे हो मेरे हमरा ला मारने मारते थे हमरा ला हमरा ला हमरा ला सिकला वो तो निकाल के रे रे रे अरे हेलो गिफ्ट करना रे रे चला रे रे सार नहीं सुनी चाहिए Four. Join the battle. Be the legend. Join the battle. Be the legend. Join the battle. Be the legend.